манты жасап атасың ба ооба таң атпай манты жасап атам саат қанша болды дағы таң атқанда келдің бе қандай таң атқанда қандай қандай не таң атпай келіп жүре бересің деп әйгерім мен саған қанша түсіндірушім керек анан айын нұрбек бақұшым десе қатты үйде кетіп қойшы кейін сен түн көсімен іштеген ұнды қалып тұрмын да дағы мен үшінші жолы үшін салып жатасың